આપણે છેલ્લા છેલ્લા હમણાં દસ બાર દિવસમાં એક just one minute I think few more members are added. Gunjan, Gunjan please you introduce yourself. Welcome, Gunjan. Please introduce yourself and tell tell everybody about you. Everybody knows you very well, but now okay, just your introduction. Gunjan Jai. ગાંધીનગરમાં બાળરોગ નિષ્ણાત તરીકે હું પ્રેક્ટિસ કરું છું અહીંયા જ આપણે સાથે ભણ્યા છીએ અહીંયાથી જ અમે કોલેજ અપડાઉન કરીને જ કોલેજ બીજામાંથી પાસ કરી એથી વધારે તો શું કહું મારા વાઈફ નિમિષા કેવું હમણાં વાત કરી એ પણ બાળકો પાંચેમાં બંને સાથે એકવીસમાં પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ મારી સાથે જેમ કીધું કેવું દર્શન અને હું છેક છેલ્લેથી હું દેવને દર્શન કેજી ટુ પીજી સાથે હતા એવું કહેવાય <laughs> ઘણો બધો છે એણે આ કાર્ય કર્યું એમાં આપણે આટલા ઓગણચાલીસ વર્ષે ખૂબ જ સરસ રીતે ભાવેશને પણ આવવાની ઈચ્છા થઈ દીપકને બધા પણ આવી શક્યા એનું શ્રેય આઈ થિંક ચેતનને જાય છે કિરીટને ચાર્જર્સ ભરૂચથી આવ્યા છે હા સરસ એક્ચ્યુઅલી મુંબઈથી મારી ટિકિટ કન્ફર્મ નથી થઈ આઈ ડ્રોઈવ બાય બસ 12 કલાક બસમાં thank you yeah I think Raju want to say something